渡したのオレンジの球うんいけなかったかな最後の虹色選手だぞ마지막무지개전사로미라를받아들일지를정하는호로와친구들자다수決で거僕はだ俺は絶対俺な호로もちろんだから聖子は反対だからこの話を流れということで。

何かしでかしたんですかしでかすジョークだったらいいんだけど今朝院長宛に手紙が置いてあって医療ボランティアで海外に行くって海外ああなたの真似して行ってみてるだけなんじゃ病院の中の私物やマンションももぬけの殻なんだとにかくもしそっちに何か連絡がいったら すぐに教えてほしいはいわかりましたこれがクジラさこれがミラだオレンジ色だねうんミラとは不思議なものという意味なんだ不思議なものミラはもう一つの男星を連れてる だけど近すぎてね一つにしか見えないと書いてあるもう一つのしそうそのもう一つは燃料を燃やし尽くした白色矮星なんだよはい、はい、ごめん難しくてわかん死んだ星さ

こんな恥ずかしくて吐けるかよたくしょうがねえなこれでやっと虹色が揃ったねうん私の名前は天野ミラミラは星座の名前からついたのよろしくミラは君が自分でつけた名前でしょクジラ座のオレンジ色の星ミラ 不思議なものっていう意味だよねポロそれ君が歩けないことに関係してるのえ歩けないんじゃない歩かないんだよ君の本当の名前を教えてごめんくださいはいあ、真柴さんのお宅ですかはい そうですけどミラはつの星もう一つは娘のミキは車椅子なんです5年前に兄弟で一緒の時事故に遭いまして5년전사고로남동생을잃게된미키는동생에대한미안함때문에걷지않게되었습니다弟かわいそうでせめて自分の足をかなくしているどっちでもよかったはずなの ううし私だけ元気で生きてるなんてだけどそれで弟が喜ぶかな横で横でいっぱい違うそれでそれからどうなったのおうよせよいい加減に <laughs> 僕はね台所でお湯を沸かしてたんだほら歌を 妹を寝かしつけるからってお母さん歌の横で眠ってるみたいだったでも僕はすぐ気がついたお母さんが死んじゃったこと優しくて綺麗な光 時お母さんの声がしたのごめんねって僕はどうして謝るのって思ったでもきっと君の弟も謝ったはずだよごめんねミキでもきっと僕の分まで幸せになってって ほらパロの手を握ってできないできるよ頑張れやれるよほらやってみろよ頑張ればできるって 호로와 친구들의 응원으로 한 걸음씩 발을 내딛는 미키. 미키. 되기다네. 호로. 한편 첫 스파링에 나선 고우는 형편없는 경기력을 보이고 있습니다. 見てらんねえなガキの喧嘩になっちまってる初めからボクサーにするつもりなんかなかったのね奪うくらいなら与えなければいいみっともねえか俺 発も一発もボクシングなんてやめろ一度取りつかれたら終わりだ痩せ我慢でも何でもいいからカッコつけなさい俺は実感が欲しいんだよ生きてる実感ってのが欲しいんだよもっとリアルに生きてんだよあんた泣いてんの 男の子はカブトムシあ間違ったると言われても自分は信じたら突き進むそしていつか終わりだよ こじ開ける一体どういうつもりどういうつもりってまあすぐにビザ降りるわけじゃねえし本当に行っちゃうの純一が絵描きなんかになるって 寝言言ってる暇になま行っちまったもん勝ちだと思って俺なんかよりあいつの方が患者さんにも看護師にもよっぽど人望厚いんだ何このバイク弟にやるよえ殴られたお礼にどうせすぐ帰ってくるんでしょ寂しくて みちるに会いたくてじゃあなバイ そういうのは男のセリフじゃねえの待っててくれとかいつの時代よそれに言ったもん勝ちよすごいね転がり160キロかっこいいもしかして全部聞いてた れからお姉ちゃんに付き合ってくれない痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いしかしなまさかあんなラッキーパンチが当たんなんてよお前俺の幸運の女神かもしんないこれからもずっと 俺のそばにいてくんな聞こえねえんだ思いっきり聞こえてるよ 一杯付き合うかそんな気分だな今日は一体何。もう함んだんじゃないの、私のことは。また会っていただけませんか父とこの間も言ったけど私はあんたたちのお父さんにそういう気持ちないわ別にそういうんじゃなくても もし会いに来たらその友達みたいに <laughs> あんた何言ってんのこの間と全く逆じゃない言ってることが寂しい気持ちは止められないかなってそれ我慢してっていうのはひどいんじゃないかなって父もいけないことだと知っていて それでも寂しくてどうしようもなくてそれであなたに会いに行ってたんだとしたらそれを止めるのって自分の親に寂しく暮らしてって言ってるようであんたそういう性格だと損するよ 結局最後は全部辛いとこ自分で折れようとしちゃうと人生損するよ大丈夫そんな無理することないって無理してません無理してるじゃないか泣いて泣いてませんお姉ちゃんね天然だから嬉しくても泣いちゃうの何が嬉しいっていうのようちのことバカにしてたけど ここも相当ブラパートだなと思って築何十年だろうねやだあんたたち失礼だね兄弟揃ってでもねここお化けも出るらしいのよえそれあなたのことえお母さんのお化けあ <laughs> <laughs> うまいこと言えました。トロ。 と友達だからずっと一緒だからうんこれはあの電車に乗ったら あいや嫁さん来てんじゃねえかより戻ったのかよ一応アパート探してくれてたみたいでそっかまあそれで十分だお友達とはちゃんとさよならしたの つでも遊びに来てねはいいろいろありがとう応援してますから皆さんには感謝してますごめんなさいこれは聖子ちゃん元気にな。はい。よ突破 壊 <laughs> れ <laughs> ねほらあそこ 너무 귀여워는 장미 없는 꽃집으로 유명한 노지마 신지의 가족 드라마입니다. 이치하라 하야토, 아야세 하루카 등 지금의 톱스타들의 풋풋한 모습을 볼 수 있어서 좋아하는 작품입니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.